Ek en jy kan nie stil staan in ons geloof nie. Jy sien ons geloof moet bly groei. En as jy kyk na die deelgeloof boekie sal jy sien daar is 'n plantjie in grond wat groei. Daardie plantjie is geplant. So hoe help ek en jy mense om geplant te wees by God, saam met God in God? Jy gaan hier na die vyf vingers op jou hand nooit weer vergeet nie. En in die vorige episode het ons gesê dat die duim is 'n is 'n ryloopvinger om te sê Here, laat my in. Maak die deur vir my oop. Ek weet ek gaan uit genade uit hemel toe, nie omdat ek dit verdien nie. En die tweede vinger is 'n belangrike vinger. Wie maak wie maak die meeste van die tyd so? Die mens. Die mens sit baie keer op die regterstoel en die mens wil oordeel en die mens wys 'n vinger en die en die mens wys uit wat reg en wat verkeerd is. Want jy sien, jy gaan die evangelie baie beter verstaan as jy verstaan wat die Bybel sê oor die mens. En Paulus sê dit in Romeine 3 vers 23. Hy sê almal, ek, jy, almal het gesondig en is ver van God af. So is 'n belangrike ding wat jy moet verstaan dat die mens is sondig. Ai. Ek en jy en almal van ons toe Eva die appel gepluk het en gebyt het, toe sy vir Adam gegee het, toe skeur God se harte daar in die tuin van Eden waar 'n volmaakte werklikheid was. En toe word dit 'n onvolmaakte werklikheid. Toe kom sonde in die, in ons lewe in. Toe kom sonde in die wêreld in. En in hierdie wêreld is daar 'n potjie kospot en binne in daardie wêreld is daar goeie mense en slegte mense en daar's mense wat gered is en nie gered is nie en daar is hierdie lava, hierdie warm lava van 'n potjie kospot. Dink bietjie toe jy laaste potjie kos gemaak het, daar's 'n warm sous. Dit noem ons sonde en dit spat op almal van ons. Spat op Christene en dit spat op mense wat nog vir Jesus nodig het in hulle lewe. En hierdie sonde het te doen met ons woorde. Ja, jy, partykeer sê ons goed wat wat sny en hierdie tong is mos skerp, jy weet, hy's soos 'n vuurhoutjie wat 'n groot bos aan die brand steek. Maar partykeer sondig ons met ons dade, met goed wat ons doen teenoor mense of teenoor onsself en teenoor die teenoor die lewe, teenoor die koninkryk, teenoor mense rondom ons, teenoor mense in die werksplek. Maar sonde kan ook in ons gedagtes wees. En sonde kan ook wees ek versuim net, ek los dit net, ek gaan net aan met my lewe. So die mens is 'n sondaar wat eintlik geneig is om weg van God af te lewe. Sê nou maar ek doen 3 sondes per dag. Nou dit klink nie so baie nie. Maar sê nou maar dis 3 sondes per dag en daardie 3 sondes word iewers opgeskryf. Nou as jy kyk na 'n tydperk van 'n jaar, dan is dit min of meer 1000 sondes. En as jy nou kyk na jou hele lewe, sê nou maar jy word 30, 40, 50, 60 jaar waar jy nou miskien is, is dit tussen 40 en 60000 sondes wat in daardie kom ons sê rekordboek van sonde staan. Nou wat gebeur met die mens wat 60 70000 aanklagte teen jou het? <laughs> Ek dink ek dink die regter sal die sal die sleutel van die tronksel laat weggooi. So gaan jy toegesluit word net omdat jy soveel sonde, soveel beskuldigings teen jou het. Want jy sien hierdie mens, né, wat so maak. Hy of sy kan hom of haarself nie red nie. Die mens is uitgelewer aan homself op hierdie aarde. So dit beteken ons het iemand nodig. En die feit van die saak is die Bybel sê God se standaard is eintlik volmaaktheid, né? Wees julle dan volmaak soos julle Vader in die hemel volmaak is. Matteus 5 vers 48. Kom ons gebruik 'n voorbeeld. Argumente onthaalwe jy maak eiers, jy maak 'n omelet vir jouself. En uh maar jy maak eintlik 'n groot omelet vir baie mense. Jy breek oop 'n eh, klomp eiers oop, 5 eiers, 6 eiers, 7 eiers. Die 8ste eier kom jy agter, oeps, hierdie eier is vrot. Wat doen jy? Gaan jy daai dis roer en baie sout en peper en tomatiesous opgooi sodat jy daai vrotgeit kan verberg en dit opdien vir mense? Nee. Daai een eier het die hele dis verongeluk. Het die hele dis oneetbaar gemaak. Nou dis hoe dit baie keer in ons lewe gaan. Is dat daai sondes in ons lewe maak dat ons nie voor God in volle gehoorsaamheid kan leef nie. Want die mens is 'n sondaar en die mens kan hom self nie red nie. Nou is dit so dat God moes iewers 'n plan gemaak het toe hy gesien het dat hierdie mens vir wie hy ongelooflik lief is Adam en Eva het gesondig in die tuin van Eden en hulle moes konsekwensies dra as gevolg van sonde. Jou gespreksgenoot moet verstaan. Sonde het konsekwensies. En as my lewe deurtrek is van sonde en ek behoort nie aan Christus nie, dan gaan dit vir my baie baie moeilik wees om in die hemel te kom. Want sonde het konsekwensies en God het 'n standaard. So ek ry loop hemel toe. Die tweede vinger is die mens is iemand wat sondig is en is iemand wat homself nie kan red nie. Ek bedoel, ek kan nie ontslaa raak van my eie sonde nie uit myself uit nie. Ek kan nie my sonde wegwas nie. Ek kan nie my sonde wegsteek wanneer ek voor die troon van God staan nie. Ek het iemand nodig. Daarom moet jy nie die volgende 2-3 episodes nou van hierdie kursus misloop nie, want dit gaan jou help om jou gespreksgenoot te help om beter insig te kry in hoe kom 'n mens in die hemel en wat moet ek dan doen? Wat staan my te doen om in die hemel te kom? Ek sien jou net nou wanneer ek terug is by die volgende vinger en by die volgende episode.